жипке илинген айнек таякка сүртүлгөн жибек жакындатабыз таяк ага тартылышты демек жибек жана айнек таяк ар түрдүү заряд алганы бизге белгилүү болду айнек таяк оң заряддалса анда жибек терс заряддалган бир тажрыйба жетишээрлик эмес дагы башка тажрыйба жүргүзөлү терс заряддалган эбонит таягына ошол эле жибектин бөлүгүн жакындатабыз таяк жана жибек түртүлүштү анда жыйынтык чыгаралы жибек терс заряддалган эки дене катышкан электрешүүнүн жыйынтыгында заряддардын бөлүшүүсү болот бул учурда эки дене тең заряддалып ар түрдүү зарядга ээ болот